Comunque noi abbiamo sentito che c'era un aereo che girava avanti e dietro, abbiamo messo tre mucchi di, di, di fascine, eh, un triangolo abbiamo fatto, poi abbiamo, ci doveva essere un triangolo, sapevamo la parola d'ordine, eh, abbiamo, abbiamo, incendiato e ora l'aereo girava, perché poi l'aereo non è come una macchina che può girare in poco, ma per, gira anche, un giro di chilometri anche. Ecco. Ora quando hanno visto che noi, che c'era questo questo triangolo ha lanciato il paracadute. E fatto un lancio molto interessante. Così. Dopo i moderni sono venuti da noi a reclamare eh, che volevano loro le armi, le abbiamo divise in poche parole, perché poi c'erano 130-140 mitra. Noi eravamo lì allora non più di una quarantina o 50, perciò ne avevamo che più, insomma, in poche parole. Poi da lì dopo sono proseguiti i lanci.